Soc la Maria Sirvent, de la CUP de Terrassa, i donem suport a un projecte just, col·lectiu i solidari. Donem suport a la crida per Granollers. Soc Josep Manuel López Gifreu, alcalde de Colomers, al Baix Empordà, i membre de la CUP. Des d'aquí voldria animar-vos a que aprofitéssiu aquest diumenge l'oportunitat que tenim per a canviar la història dels nostres municipis. A Granollers podeu fer-ho votant la candidatura Crida per Granollers CUP ànims a tothom. Soc Joan Coma, de Capgirem Vi. Desitjar-vos eh, molta sort, que pugueu entrar amb molta força i capgirar la ciutat de Irlandès, que segur que li fa falta.